एनडी तिवारी के बेटे रोहित तिवारी की हत्या के आरोप में उनकी पत्नी अपूर्वा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है कुल मिलाकर रोहित की हत्या का जो मामला सामने आया बेहद चौंकाने वाला है शक नफरत और लालच के पीछे इसके तथ्य जुड़े हुए हैं और यह बताया जा रहा है कि जो तथ्य सामने आए उनके अनुसार 15 अप्रैल 2019 को रात 10 बजे के आसपास रोहित घर पहुंचे थे और वे उत्तराखंड गए थे शाम को करीब साढ़े सात बजे पत्नी अपूर्वा ने उन्हें वीडियो कॉल किया था जिसमें उसे वह महिला दिख गई थी जिसे लेकर अपूर्वा नाराज रहती थी कुल मिलाकर रोहित के बारे में यह बताया जाता है कि रोहित ने उस महिला के साथ शराब पी थी और रात को 11 बजे उन्होंने खाना खाया इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर कमरे में रोहित सोने के लिए चले गए बाद में अपूर्वा ने भी खाना खाया और टीवी देखी करीब रात एक बजे के आसपास वो पति के कमरे में गई जहां पर महिला को लेकर रोहित से उसका झगड़ा हुआ अपूर्वा ने रोहित की नाक मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी नशे में होने के कारण रोहित विरोध भी नहीं कर पाए बाद में अपूर्वा ने सारे सबूत मिटा दिए पूरा घटनाक्रम करीब डेढ़ घंटे चला देर रात ढाई बजे वह पहली मंजिल से भी नीचे आई उसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी रोहित बीमार रहने की वजह से अक्सर देर तक जागते थे इसलिए देर से सोकर भी उठते थे यही वजह है कि किसी को शंका नहीं हुई शाम चार बजे नौकर ने सबसे पहले रोहित को कमरे में अचेत पड़े देखा इसी बीच किसी ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया डॉक्टर अस्पताल में डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया पिछले साल दिसंबर में रोहित की बाईपास सर्जरी हुई थी ऐसे में लगा कि मौत नेचुरल है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मौत हाथ मुंह और गला दबाने से हुई है और अपूर्वा ने पुलिस के सामने कहा भी कि रोहित ने भी उसकी गर्दन दबाई थी बचाव में उसने ऐसा किया और फिर अपने कमरे में चली गई उस वक्त रोहित की